Olá pessoal, vamos aqui então resolver essa integral tripla da questão 3. Para resolver essa integral tripla, a gente vai primeiro resolver a integral interna com relação a z, correto? Essa integral aqui, a integral de 0 a 4, de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado dz. Então para resolver essa integral, a gente vai resolver ela com relação a z, então o nosso x ao quadrado ele é uma constante nesse momento. Assim como o nosso y ao quadrado também é uma constante. Então vamos ver quanto que vai dar o valor dessa integral. Ok, fazendo a integral de 0 até 4 de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado dz, Okay? A gente tem o seguinte, x ao quadrado, como eu disse, é uma constante, então a sua integral é x ao quadrado vezes z, que é a nossa variável de integração, mais o y ao quadrado também é uma constante, então a gente vai ter y ao quadrado vezes z. E o nosso z está ao quadrado, então a integral de z ao quadrado vai ser z elevado ao cubo dividido por 3. Okay? E essa integral ela está variando de 0 até 4, como indicou o nosso problema. Então a gente precisa substituir esses valores 0 e 4 nos limites de integração. Okay? Substituindo esses valores, a gente vai ter o seguinte, substituindo primeiro o 4 no lugar de z vai 4, então isso vai virar x ao quadrado vezes 4 mais y ao quadrado vezes 4 mais no lugar do z vai 4, então 4 elevado ao cubo sobre 3. Essa aqui é a substituição de z por 4 menos a substituição de z por zero, que é x ao quadrado vezes zero, mais y ao quadrado vezes zero, mais zero ao cubo sobre 3. Isso aqui é a nossa substituição por zero. Então aqui a gente tem 0 vezes x ao quadrado vai dar zero. 0 vezes y ao quadrado vai dar zero. 0 elevado ao cubo sobre 3 vai dar zero. Então, todo esse termo ali deu zero. Então, só interessa para a gente esse primeiro termo aqui. Ok? Sendo assim, dá um zoom aqui. a gente vai ter 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 4 elevado ao cubo dá 64, que é igual a 8 vezes 8, dividido por 3. Então, esse resultado aqui é o resultado, essa aqui é a resposta da primeira integral Okay? Então, agora a gente tem que pegar essa resposta da primeira integral e integrar com relação a y. Fazendo essa integral, a gente vai ter integral de 0 até 4, de 4x ao quadrado mais 4y ao quadrado mais 64 dividido por 3, tudo isso dy. Okay? Aqui, lembrando mais uma vez que a gente tem constantes na nossa integral. O nosso 4x ao quadrado é uma constante. O nosso 64 dividido por 3 é uma constante. Okay? Então, a nossa integração vai resultar em, nesse caso, 4 x ao quadrado, que é constante, vezes y. Mais, agora o nosso 4y ao quadrado, quando for integrar, vai virar 4y ao cubo sobre 3, mais o nosso, 4, nosso 64 sobre 3 é uma constante, vai virar 64y sobre 3. Lembrando que tudo isso aqui está variando de 0 até 4, ok? Agora a gente tem que substituir os valores, né? Substituir 4 no lugar do y e substituir o 0 no lugar do y. Substituindo o primeiro 4 no lugar do y, a gente vai ter 4x ao vezes 4 mais quatro vezes quatro ao cubo, dividido por três mais cento sessenta e quatro sessenta e quatro vezes quatro dividido por três ok? Isso vai dar

256 sobre 3. Então, isso aqui tudo deu 16x ao quadrado mais 512 dividido por 3. Esse é o resultado da nossa segunda integral. Ok? Vou assinalar ele aqui, ó, para ficar claro que é o resultado da nossa segunda integral. Esse, esse resultado da segunda integral, agora, ele precisa ser integrado com relação a x, certo? Então, a gente precisa escrever aqui a nossa integral de 0 a 4 de 16x ao quadrado mais 512 sobre 3. Tudo isso dx. Joia? Agora a gente precisa fazer essa integral com relação a x. A gente vai ter 16 x 3 sobre 3 mais 512 x sobre 3. Ok? Então, como os dois estão sobre 3, a gente pode dizer que isso é igual a 16x ao mais 512x, tudo isso dividido por 3. E cada um dos termos aqui, ó, nesse termo e nesse termo, a gente tem que lembrar que isso é uma integral indo de 0 até 4 a gente precisa substituir os limites de integração agora nesse, nessa expressão. Então, substituindo primeiro por 4, a gente vai ter 16, que multiplica 4 ao cubo, certo? Mais 256, que multiplica 4. Tudo isso dividido por 3. E fazer essa substituição por zero também. 16 que multiplica 0 ao cubo mais 256 que multiplica 0. Tudo isso sendo dividido por 3. Mais uma vez, a gente deu sorte, porque aqui a gente tem essas multiplicações por zero, que vão zerar esse fator e esse fator. Okay? Então, tudo vai ficar zero aqui depois do menos. Então, basta para a gente resolver numericamente quanto que vale 16 vezes 4 ao cubo mais 256 vezes 4. Ah, desculpa aí, pessoal. Escrevi errado aqui, ó. Isso aqui é 512 vezes 4, tá? Copiei errado. 512 vezes 4. Quinhentos e doze vezes quatro. Tá? Então tudo aqui vai cortar por causa desse zero, mas esse 512 vai fazer diferença. A gente vai ver por quê. O 16 vezes 4 vai dar 16 vezes 64. Mais o 512 vezes 4

mais 1024 vinte e quatro mais 1024, vinte e quatro, certo? Já que dois mil e oito é duas vezes mil vinte e quatro, isso tudo está dividido por três. Então, no resultado final, a gente vai ter a nossa integral tripla sendo igual a mil e e quatro. Esse é o resultado da nossa integral. Da nossa integral tripla. Ok? Então é isso.